bugiri yandikulowoozesa nti otuuse emaaka endikiriza ey'obuisiraamu oyinza okulowooza oti eno yeesimuka kubanga buliwo obita emizikiti gigemereire ku bantu eikumi abakubitako musanvu ku bano beisiraamu nga neidiini babita nalyo bwa ku mwoyo kino kyongeire inaabaayo eitutumu mu byobufuzi kwotaire n'enkulankulana abasiraamu baabanga nabaayi namba onu ogema obukulembeze bwa bujiri disitulikiti ekyokubonerako mukaire waife omugenzi agisira giri avala allah amusaasire naye ainamba wan okuba nga abachairman five wabuge disitulikiti olw'empisa ere eyabadaadaabe yakulema disitulikiti yabugiri yagikulembera ngaakulembera kigambo mpisa abakulembeze b'obuisiraamu ku mitendera egy'endawulo ebugiri buli omu alina omuwendo gugwe ku bibalo by'obungi bw'abaisiraamu abali mu kitundu kyaibwe nga nze ow'ebugiri woba nga obaze mu pasentegi genkoba nti tuli nsanvu ku kikumi abasiraamu mbatikoze ki mbatikoze ensobi uwoyenda okukimanira mwezi gwa ramadani nomuvubuka gwobaire tosuubira nga musiramu ojja okwesanga nga muki nga musiramu mubujirira nubwonka ye ndikwogerera nga bujiri disitulikiti okutwaliza walala omuwendo gw'abasiramu guli kinana na bataano ku buli kikumi kamaala bainuminkiriza mu idiini lyaibwe era kyebasinze okutaku eisira n'okuzimba dimasigidi buli wootuuka toyinza kubulawo osaalira kisubi ayobu nga nimeeya w'ekibuga kino ekyebugiri atukubeire nti obuisiraamu busimukira irala ku mirembe gy'abawalabu abaidda kuno okusuubula era baaleka empeke y'amaani mu kitundu kino etawuni eno okuvaira neera we yatandikira n'abazaire baife yatandika na bantu baali bawarabu ate twena twandidi nti abawarabu abo baidanga mu bava from coast, the, the coast arabs bava ku coast nga bawasiraamu so bwe baatuuka wano okukolanga bizinesi n'abazaire baife n'abataali nga basiraamu bagezaako okubakyusa baabaeza muki mu busiraamu so tona tona twajja okwesanga nti abandi kwife tukuze nga twidi nti eddiini eryobusiraamu lyebatuzaaliremu era lye tulina okubaamu ge basenga muno baba nga tibaali na lunkulu ng'abandi ge baba batusembeza ife abairugavu abandi bagasa muki bagasa mubaki mubairugavu wesanga nga muwarabu aye ngaagasisa mu bika ebyaki ebyaife muno twajanga tuwera haji mohamed musa kazito nga ni ssentebe w'abaisiraamu ebugiri akuba nti disitulikiti eno erina amagoloza g'obuisiraamu agawera 12 wabula ng'omuwenda emizigiti gye balina john woobala gikulema omalayo tulina amagombolola 12 ag'obusiraamu aye buli gombolola eririmu emizigiti emitono lirimu emizigiti abiri namukaaga n'omuli emizigiti emitono endooliito okuneneengana n'ebindi bimanyibwa ino ng'ebiri mu idiini lino eno era eriyo n'ebiwaayo ebindi ebidyeka bibalukawo abakulembeze b'obuisiraamu bakoba nti bagezezzaako ino okwewa ekitiibwa okukolera awalala okwisanya nga n'ebintu kwebyo bibasinga okulingirira mu buweereza buno bugiri nga bugiri tubaire ne system ng'omuntu waaba afunye obukulembeze mu levo ye mu sayizi ye tumuga ekitiibwa ki kati kyaba nti ebitundu ebindi buli omu ayenda obukulembeze ayenda bukulu ge bakkeera kunti bampanze obwa akawunti sheekhe olaawulira mukebeta akazeeyi yeena waajja okuwulira ngaeriyo ekikosi kyakoze eki kyatairewo gano ngaebugiri kibaire kikaali kubaino kyandulu kufunga ebitundu ebiki ebitundu ebindi era woowulira ole ngaali kweyeta ekyo kyatali ng'omanya nti ekizibu kye aliyoga kyali kwenda oba ali kwenda kulya omusiraamu waavireyo esaano yaba w'amaani yategereka kiwanvuino nti abasiraamu okuva ku baatukulembera bona bona abadada baife abaali ebujiri baalina ebintu bisatu oba oliawo nga tibyaganibwa bantu wandi ekisookerwako baani kyebeta obumu nga buli musiraamu aidi muganda we mumbeera enuna mwirugavu ti mwirugavu bakolya walaka esaba musiraamu ekyo bakirina kyatumbula bugiroko basaawa eno ngaobusiraamu bukolaki buli kuboneka ng'otwaireku ekyokulyawo emyoyo obuisiraamu bwongaire ino okunkulankulana mu kitundu kino wetutuukireyo ng'okwidaabiriza ekitebe ky'obuisiraamu kwona kunaatera okuwa sheikh abdurahimu jafari nsumba nga natwala obusiraamu mu kibuga ekyebugiri atuinonoire ku nteekateeka dino masinzizo tutaawo twaba ni porogulaamuzi ed'eddwaliro nga buti wano baterewo masi eisinzizo batawo nga kyamanegako byago okuba nga bagemera qurani ne offices da qadhi eri yagandi yetuli kuzimba banabenda okusiramuka awamu ne programu edaidwaliro eri yebindi ebyawa olw'obutabaawo biwandiiko ku muwendo gw'abeeyikiriza bano tetufunye bibalo bituufu okuva eri b'ekigemaku wabula ab'ekitongole ki uganda national bureau of statistics bakola okubala mu mwaka gwa 2014 ng'era baalaga nti ebitundu 82 ku buli 1 ku bana uganda bagoberezi ba kristo okuli abakatoliki ebitundu 39 ku buli 1 abakristaayo ebitundu 32 ku buli 1 olwo 1 namulala baba balokole ebitundu ebyasigalayo 14 n'abasiraamu abali okwetoolola eiwanga uganda Tumwesigye na kukunganikiza ripoti eno ku lwa Baba TV